Fii ñu toll, doomi réew mi yépp dañu war a bàyyi seen xel ci seen bopp. Doomi réew mi yépp dañu war a jël seen bopp jébbal ko seen Boroom. Doomi réew mi yépp dañu war a yulli lu nekk ci seen xol ci lu lëndëm. Waxoon naa leen ko fi, réew dañu koy sang. te sang ko jikko nag moo gën a woyof ci ni ma ko gis